ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay piyoda shifoxonada vafot etdi bu haqida viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi qayd etilishicha voqea soat 16:00 da viloyatning andijon tumani hududidan o'tgan 4p17 da avtomobil yo'lda sodir bo'lgan avtomashina yo'lning qatnov qismini kesib o'tayotgan 63 yoshli piyodani urib yuborib voqea joyidan yashiringan piyoda ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan shifoxonada vafot etgan aniqlanishicha ushbu yo'l transport hodisasini andijon shahrida yashovchi 1974 yilda tug'ilgan fuqaro uni o'zining boshqaruvidagi captiva rusumli mashinada sodir etgan qayd etilishicha yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyga yaqin hududlarda o'rnatilgan kamera yozuvlari jinoyatni sodir etgan shaxsni aniqlashda qo'l kelgan manba qalampirus